سوات خلک د موټروې خلاف نه دي، د سوات خلک موټروې غواړي، ځکه چې موټروې او ایکسپریس وې دا کمیونیکیشن دی او کمیونیکیشن روزګار راولي، کمیونیکیشن ترقي راولي، کمیونیکیشن معاشي خوشحالي راولي. د کلي په مینځ کې فوجیان ناست دي، ځمکو باندې قبضه کړې ده، نه کرایه ورکوي، نه معاوضه ورکوي، نه ځمکه پریږدي. او د خلکو هغه لګي لګي ځمکې دي هغه په قبضه باندې ساتلي ګورنمنت دا د عوامو د پاره د عوامو د خېګړې د پاره د عوامو فلاح او بهبود د پاره او هر هغه ګورنمنت پروجیکټ ډیولپمنټل پروجیکټ چې په هغه کې د هغه ځای د خلکو رضامندي نه شامله د هغه شرکت پکې نه شامل ا کامیابې دي نشي بدقسمتۍ نه د سواد ستاره هم گردش کړه سیلابونه دلته فلډ رااله ارت کویک راغی نو چې کوم ډیزاسترز دي هغه ډیزاستر هم دلته د فلډ په صورت کې د ارت کویک په صورت کې راغلي بیا چې دلته کوم مین میډ میزریز دي چې په هغه کې میلیټنسي ده ویوز دي د ټیرریزم میلیټري اپریشنز دي تباهي شوې ده یعنی داسې تبایی چې د پښتنو په زرګونو کاله تاریخ کې داسې په لوی پیمانه باندې تبایی او په کډو چتول او وطني مهاجرت اختیارول دا چې تدې دي شي سواد چې دین دا کریډل اف سیولایزیشن دا د تهذیبونو زنګو ده او دلته ډېر قدیم او زاړه تهذیبونه دا تیر شوي او زه چې سوات ته راځم دا په بد حال باندې دا سټوپا وینم دا ګمبتونه وینم دا د آثار قدیمه دا آثار وینم نو زما په خپل زړه زخمی شي دا ډېر لوی اسټ دی دا ډېر لوی اساسه ده او دا د آینده نسلونو موږ سره امانت دی خو بدقسمتۍ نه په کامي توګه باندې موږ او په سرکاري توګه باندې موږ د دې سیزونو حفاظت نه دی کړی نه راته د دې اهمیت احساس شته حالانکه دا دومره لوی دولت دی دا ستا سافټ امیج دی دا ستا د ارننګ ذریعه ده او دا ستا دنیا سره د یو مثبت رابطې ذریعه ده نو سواد دا د تهذیبونو ځانګو ده او دا د پښتون سیولایزیشن هم مرکز دی زموږ د پښتو ژبه زموږ د پښتو ادب زموږ د پښتو اجرا زموږ د پښتو اقدار او روایت دا یو بنیادی مرکز د سواد خوره ده نو سواد زموږ د پاره هم دی سواد د ټولو پښتنو شاملات دی د ټولو پښتنو شاملات دی یو خبره ده دویمه دا ده چې د سواد خلک د موټروي خلاف نه دي د سوات خلک موټر وای غواړي ځکه چې موټر وای او ایکسپریس وای دا کمیونیکیشن دی او کمیونیکیشن روزګار راولي کمیونیکیشن ترقی راولي کمیونیکیشن معاشي خوشحالي راولي نو دا خو ضرورت دی موږ خو مخکې نه ډېر زیات وروسته پاتې شوي یو نو د دې خلاف نه دي البته د دې چې دا کوم موجوده صورت دی او شکل دی په دې اختلاف دی او دغه اختلاف موږ لري کول غواړو نو که څوک دا غړي چې موږ د سواد د موټر وای خلاف یو د سواد د ایکسپریس وای خلاف یو سواد کې د کمیونیکیشن خلاف یو دا درسته نه ده دا ما په سنټ باندې ویلي دي چې د سواد بار اسوسییشن د سواد یوت د سواد پولیټیکل پارټیز د سواد جرګه د سواد ټول ایلډرز هغه غواړي چې موټروی دې جوړه شي خو د سوات په قیمت دې جوړه نشي د سواتیانو په قیمت دې جوړه نشي زمونږ چې کومه رائے ده اوپینین ده خبره ده هغه دی ووریدل شي او هغه دی ځای کړی شي پکې دغه بنیادی خبره د سواد خلک کې او دغه د اختلاف ده بدقسمتۍ نه د سواد ستاره هم گردش کړه سیلابونه دلته فلډ رااله ارتکویک راغی نه چې کوم ډیزاسترز دي هغه ډیزاستر هم دلته د فلډ په صورت کې د ارتکویک په صورت کې راغلي بیا چې دلته کوم مین میډ میزریز دي چې په هغه کې میلیټنسي ده ویوز دي د ټیرریزم میلیټري اپریشنز دي تباهي شوې ده یعنی داسې تبایی چې د پښتنو په زرګونو کاله تاریخ کې داسې په لوی پیمانه باندې تبایی او په کډو چتول او وطني مهاجرت اختیارول دا چې تنه دي شي کنټونټمنټ راغی هغه کنټونټمنټ هم د سواد ډیر زمکه هغه رونی ولا اوس هم ماته د سواد مختلفو کلونو خلک رابطه کوي چې تیر لسو کال نه د تیر دوه شرو نه واه سنټ په خبره کې دا خبره وکړله د توتانو باندې تذکره مې وکړله چې د کلی په مینس کې فوجان ناشتي زمکو باندې قبضه کړې ده نه کرای ور کوي نه معاوضه ور کوي نه زمکه پری دي او د خلکو هغه لګي لګي زمکې دي هغه په قبضه باندې ساتلې هغه کنټونمنت هم ډیر لوی مشکل پیدا کو دي سره بیا دا موټر وایرال او دا بالکل درسته خبره زما په خیال د دې اسسمنټ صحیح اسسمنټ پکار دی چې د تیرو کلونو کې چې په سواد کې دا سیلابونه راغلي دي نو دې سیلابونو څومره ځمکه دریابورت کړې ده دا ډېر هم ریسرچ دی او د دې په بنیاد باندې مستقبل پیشګویي او پیشبندي کېدای شي نو دې یو پراپر او یو ریالیستیک اسسمنټ پکار دی چې په دې تیر وختونو کې سیلابونه راغلي دي نو هغه سیلابونو فرټایل اګریکلچر لینډ چې کوم دی هغه څومره خراب کړی دی ګورنمنت دا د عوامو د پاره د عوامو د خېګړې د پاره د عوامو فلاح او بهبود د پاره او هر هغه ګورنمنت پروجیکټ ډیولپمنټل پروجیکټ چې په هغه کې د هغه ځای د خلکو رضامندي نه شامله د هغه شرکت پکې نه شامل ا کامیابې دی نشي هغه میوه نشي ورکول ا نتیجه خیز نشي جوړې نو په دې وجه باندې هر ډیولپمنټل پروجیکټ کې نه صرف د مقامی آبادې توثیق پکار دی بلکې په خوشاله سره داغي شرکت هم پکار علاوه به دا کار کی مونږ به د خپل خبره ترقی وکړو پرمختګ به کوو هغه ترقي او پرمختګ به د خپل تاریخ د تحفظ د خپل خلکو د خپل اقدار او خپل روایت د هغې تحفظ او د سره سره د خپل ولس د مفادات او تحفظ په رڼا کې کوو داسې ترقي به موږ ترقي غواړو ترقي په کار د ترقي نه بغیر جون نشي کېدی خو دا به په دغه دایرو کې په دغه چوکاټ کې درنه کوو انشاءالله چې دې وخت کې په حیثیت پاکستانی قوم مونږه خپل انوایرمنټ تبا کوو مو خپل انوایرمنټ تبا کوو هغه دا ایشو چې ونه هغه د ټول انوایرمنټ په باره کې وای پای کې ځنګلات تم او پای کې پلاستیک کوم دی پای کې ګنده وبوم دی پای کې اګریکلچر لینډ باندې ټاون پلانینګ هم دی پاګه کې نور هم بلا سیزونه چې به حیثیت مجموعي انوایرنمنت چې کوم ا تباکو او زمونږ دی وخت کې دنیا کې پاکستان په هغه لسو ملکونو کې چې هغه شدید کلایمټ چینج خطر ده د انټارکټیکا نه پس د ټولو نه زیات د سکلو د اوبو د صفا اوبو ذخیره د پاکستان سره دی د جیلونو او د ګلیشیرز په صورت کې او دغه ګلیشیرز د کلایمټ چینج نه د ویلو کېدو خطر ده چې په شین اسمان باندې د سیلابونو خطر بغیر د باران نه په شین اسمان د سیلابونو خطر د داغي په نتیجه کې ده نو موږ له ټولو کې په دې کې خپل کردار ادا کول پکار دی او زه به د سوات د جرګې ته یم چې دا موټر ویم ده خو د موټر وین علاوه هم چې د سوات کوم ایشوز دي په هغه باندې هم دک سي تاسو د خپل قوم لپاره د خپلې خاورې لپاره د خپل ولس لپاره کردار ادا کوئ زما نه چې پکې څه کار اغستی شي انشاءالله زه به کار کوم نو دا ټول ایشوز دي په دې باندې زه تاسو سره ملګری یم زه یو نماینده یم د دې خاورې په سینټ کې په پارلیمنټ کې ستاسو او انشاءالله ستاسو غږ او ستاسو درد دا به بیانوم موږ په سېنات کې هم په دې باندې یو برپور اجلاس ان شاء الله وکړو او مونږ کوشش وکړو چې دا سوات موټر وای د سوات د خلکو د پاره د سوات د حکومت په دې باندې متفق شي او د دې په دې کې شریک شي او په دې کې شامل شي دا غینه پس په دې باندې مونږ مخکې لاړ شو زیاته او بهتري